краю Вест-Индист. На краю Ганга. Оно што osjećamo je jedino što stvarno imamo. Nije lako. Dobar dan! Evo nas u jednom tutorialu 2016. Nećeš me Danas Makar samo. snimam moje pesme. To sam obećao svima. ovaj mi ja možete pogledati na Facebooku, ja sam povezao sa Ombasom, ćemo ponovo krenuti. Pošto je meni na desktopu jedan video mog rad, mog oca. E, pazite sad, mi ćemo الله движется, мыслишь что стой. Все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все,